这个 CAR T 的治疗虽然宣传是说一针清除所有的癌细胞，但是实际上整个一个规范化的 CAR T 治疗至少是需要两个月左右的时间，因为首先我们需要从患者的血液当中提取一定量的具有活性的 T 淋巴细胞，然后呢，在实验室当中。 要把靶向特定的癌细胞抗原的 CAR 的一个基因呢，整合到患者本人的 T 淋巴细胞当中。那么这个整合的过程至少就需要两到三周的时间，还要经过一系列的质量检测，发现改造后的 CAR T 细胞呢是具有活性的、安全有效的情况下呢，我们才会通知患者呢再次入院。 这次入院的时候呢，在回输 CAR T 的细胞之前呢，我们首先要经过大概三天左右的清零的联合化疗方案，将患者体内的这淋巴细胞先清除到比较低的一个水平，然后呢，把改造后的 CAR T 细胞回输进去。同时呢，也不是说回输之后呢就可以马上就出院了，因为这样一个 T 细胞进入到体内当中呢，它要发挥它的治疗的效果。 比如说，它还需要扩增，去壮大自己的队伍，然后要识别异常的一个癌细胞，并且与这个癌细胞之间呀产生定向的一个清除，所谓的一个打仗的过程呢，也是非常关键的。而且呢，需要在医院住院进行一定程度的一个监测。同时，在两种细胞之间这种较量的过程当中啊，还很容易释放出大量的细胞因子，然后产生一系列不适的一些临床的表现，比如说呢，发热呀。 头痛呀，咳嗽呀，呕吐呀等等，所以在回收后的半个月时间里面呢，患者可能会出现一系列的反应，需要进行对应的一些支持或者一些治疗的一个措施，去对患者的身体呢保驾护航。一般呢也是在回收后的一个月左右的时间呢，会进行第一次这种疗效的一个评估，看看对于这种癌细胞或者我们靶向想要清除的细胞是否降低了。 是否一键清零了？所以一般呢，这样一个治疗的过程大概要两个月左右的时间才能够完成。了解更多医学科普知识，请您关注我。